Wito huo umetolewa na katibu mkuu wa jumuiya ya ZOP ndugu Naufal Kasim Mohamed wakati akizungumza na waandishi wa habari huko katika viwanja vya Mnazi Mmoja katika kambi ya kutoa elimu ya saratani ya kansa matiti na kufanyiwa uchunguzi kwa wananchi waliojitokeza katika kambi hiyo. Amesema kuwa ni vyema kwa jamii kuwa na tabia ya kujichunguza maradhi hayo na kuwataka wakina baba wa familia kuwahimiza wake zao na watoto zao kujichunguza mara tu baada ya kumaliza period ili kujua afya zao. Ni asilimia moja wanawake, asilimia tisini na tisa wanapata wanawake, asilimia moja wanapata wanaume. Lakini sisi mbali na kuwa tunapata hiyo asilimia moja, sisi tuna jukumu kubwa sana katika kulisimamia hili tatizo la kensa, na ndio maana utaona hapa walio wanaosimamia wanaofanya vipimo wote takriban ni wanawake, lakini sisi bado wanaume tupo. Kwa sababu gani? Kwa sababu mie nina mke wangu nyumbani, na mwanangu wa kike na kila mmoja wetu wanaume atakuwa na dada na mama, ana ndugu, ana shangazi na kila mtu. Sasa haya mambo yazungumzwe nyumbani. Mimi kama mzazi inabidi nimuulize mwanangu, umejipima mwezi huu? Kwa sababu inasemwa kila akimaliza period baada ya siku tano anatakiwa ajipime. Nimkumbushe mke wangu, umejicheki? Kwa hivyo sisi pia tunalo jukumu, tunalo jukumu la kujua kuwa aha, kumbe kensa ya matiti inatibika, kumbe kensa ya matiti inabidi wahiwe mapema. Kwa hivyo sote tushirikiane, ili kama imetokezea mtu amepata ile tatizo liwahiwe mapema. Naye ndugu Ilham Omar Hamisi ni miongoni mwa waliopatiwa elimu hiyo ya saratani ya matiti, amesema kuwa amepata elimu na amejifunza jinsi ya kujipima mwenyewe nyumbani. Wajitokeze kwa wingi, kwa sababu hili tatizo linatibika. Mimi nime, nilikuwa mwanzo sielewi chochote kuhusiana na saratani ya matiti, kwa hiyo leo nimekuja hapa, nimepata elimu na nimejifunza. Hata hivyo, ndugu Omar muhamedi mkaazi wa Kilimani, aliyefika katika kambi hiyo kwa kucheki afya, amewataka wakina baba wenziwe kufika na kucheki afya zao na si kusubiri kufuatwa majumbani, kwani kisiwa cha Zanzibar kina mwingiliano wa watu tofauti, kwa sababu kila mtu kujua afya yake ni muhimu sana, na tukiangalia kama tunaingiliana na watu wengi, mm, mm, tunaingiliana na watu wengi na kuijua mtu afya yake, akajijua mimi niko vipi, ni vizuri. Kwa hivyo aliyekuwa hajaja afanye aje, wala si jambo la kuhimizwa hili, kwa sababu kuijua afya yako ni jambo muhimu. Kuna maradhi mengi ndani ya miili katika kadri leo watu hawajui, kwa sababu ukiambiwa kacheki, unafikiria utatokezea jambo litakuudhi. Wakati huo huo, ndugu Idrisa anayeshughulikia upokeaji wa wanaohitaji huduma katika kambi hiyo amesema kuwa mwamko kwa jamii umekuwa ni mkubwa katika kupima afya zao. Kwa upande wa watu wenye mahitaji maalum wameitikia wito huo na kufika na kupatiwa huduma hiyo ya saratani ya matiti. E, watu watu wenye mahitaji maalumu wapo, ndio ambao wakifika hapa tunawapa kipaumbele kama vile neno leo linavyojieleza. Watu wenye mahitaji maalum wameshajichomoza hawajaja kwa wingi zaidi kama vile tunavyotegemea, lakini wapo wanajite, wanakuja. Wito wangu zaidi kwa jamii, kila mmoja anatakiwa apime afya yake kwa hiari bila kulazimishwa. Kambi hiyo ya matibabu ya kansa ya matiti iliyofanyika kwa muda wa siku tatu huko katika viwanja vya Mnazi Mmoja, na jumla ya watu 805 wamepatiwa vipimo na elimu. Nikiripoti Zulfa Silima, TFTV.